Minasan this. In this video, I will be speaking in Japanese most of the time, so if you don't understand Japanese, please turn on the captions. 最初の言葉は「わら」「わらわらわらわらわらわらわらわらわらわら」これは英語ではえっと LOL LOL LOL LOL 意味は Laugh out loud Laugh out loud または Laughing out loud Laughing out loud 次は BFF 直訳すると 永遠の友達 BFF 意味は Best Friends Forever Best Friends Forever すっごいいい友達親友親友みたい永遠の親友永遠はい次は IRL IRL 意味はリアルでリアルで インターネットでじゃなくてリアルで例えば I am a businessman IRL I am a businessman IRL これはすっごくネット的な言葉 IRL は In Real Life の短縮形です In Real Life 次は JK JK JK 女子高生じゃなくて just kidding の短縮形 just kidding just kidding 意味はうっそうっそ冗談だよとかいや、yeah, this is disgusting JK はい次は creeper creeper 意味は変人キモメンキモい人 ちょっと怪しい人 Ooh, that guy's a real creeper creeper 次 IMO IMO IMO In my opinion の略語意味は個人の感想執権え発音正しいそれは正しい発音かわかんないけど試験試験あれどっち my, in my opinion, IMO. The new MacBook sucks. IMO. 次は troll, troll. Wow, this site has a lot of trolls. Wow, this site has a lot of trolls. Trolls. Trolls. 次は Deets Deets 意味は詳細詳細 Deets Details の短縮形であるすごい噂話の言葉です Give me the deets on you and Jessica Give me the deets on you and Jessica TLDR TLDR too long, didn't read の略これは投稿に関する言葉である投稿はすっごく長くて冗長で、まあ、読みたくなくなる <laughs> too long, didn't read TLDR 次はやーすやーすやーすやーすす すっごくいいめっちゃいいの意味 Yes みたいですけど Yes の方 Fabulous <laughs> これは男らしくない言葉ちょっと女っぽいちょっとゲイっぽい Yes Yes 次は Fam Fam family の略すごい親しい友人か知り合いに関する言葉です家族同然の言葉です What's up fam? What's up fam? How's it going fam? Hey fam! fam で最後に K または KKKKK 意味は Okay. Okay, okay. Honey, I'm going to McDonald's. KK. We need to talk. Okay. I'm gonna go rob a bank. KK. ご注意ください。KKK は違う言葉です。ちょっと危ない言葉です。気をつけてください。はい、以上です。これは英語のインターネットスラングの講座でした。 お疲れ様でした。バイバイ。ピースガイ g